все сплошь и рядом. Коровы, лошади. И коровы, и лошади. Ну так, с вами снимать, да. Что я, что я чувствую это? Все туда? Привет. Привет. Мы, приш... мы пришли зверей смотреть. Зверей смотреть, да. Куда мы приехали, Багдаш? Тиберду, да. Тибердинский заповедник мы приехали. Вот смотреть вот таких красивучих зверей. Живем, наконец. Снова. 1936 году. Заповедник. Надеюсь, это кто? не настоящий бык. Зубр. Зубр? Да, это волосатый бык, сильно. <laughs> Так, а куда папа? Папа куда? Ну, вон папа пошел. Площадка торговая. Да? Вау, какая красота! ого гу! Водичка, да! Какая красота! А сейчас привозят Красиво? Ага. Нравится? И борт. И борт. Ну, это все. И вот такая вот красота. Мама. Валь, подтягивайся. Мама. Да. Пойдем С той стороны, ну, пойдем только аккуратно. Вау. Красиво, да. Угу. Тут ремонт, видишь, моста идет. Пойдем? Угу. вам здоров'я. Не видно, там денежку заплатить надо. Ну, мы, в общем, пришли, да? Заплатили денежку, теперь мы на смотровой площадке. Мы с того моста смотрели, а теперь пришли вот сюда на смотровую. Камил, там не видно. Ку-ку. А, привет. Ты моя красоточка с подбитым носом. Вот такая вот. Вот такая красота. Это упала с самоката. Да, ты упала с самоката, да? не остались компьютеры. Ну, что ты хочешь оттуда увидеть? Кавила нельзя прыгнуть. Можно бухнуться, дочь. Там не видно. Давай, спасибо, что тоже мелко оценили. Привет. Карта гора. Давай, И сколько? Пока метров над уровнем моря они идут. А. Какая красота этих мест. Доча, Пойдемте? иди сюда. Папа. Мы идем в вольеры, да, смотреть, ага. где там звери спрятались. Да. Идти. Так. Точно? В музей пойдете? Музей вот. Да. Пойдем. Да, я хочу в музей. Вот музей. Пойдем. Она там решила обойти. Смотрите, круто. Музей природы. Красиво. Да. Как у бабушки. Как у бабушки. Ага. Что там по времени? Перерыв с часу до двух, а, да? Уже три часа. А, там, да. Ходит в а, Аккуратненько. Очки упали. Доча, иди сюда. Вот такая. Есть картины, да? Давай ручку. И фотки, точнее. Фото. Мила, гостиница. Где? Дом лесника. Усадьбы. Вот туда еще. А это вот наши Красиво, да? Выставка фотографий. О, рельеф. Доча, иди сюда. Угу. Рельефная, да, карта такая? Оп. Ну все, с выступами. Все такое интересное. Красота. Надписи какие-то. Большой чертов замок. Здесь что? Что это? Золой. Это Нет. породы, да, какие? Ага. Есть. Камни. Камни, да. Это вон бабочки какие-то. Они камни. камни. Здорово, да? Вот. Здесь А, здесь внизу большие, да? А ты тогда не убегай. С нами будь рядом. О, смотри, бабочки. Мы все здесь, и ты иди сюда, посмотри смотри. камешки. О, как... Сколько бабочек, да, разновидностей? Разных. Папа. Название написано, да? Ага. Сейчас он сфокусируется. Смотри, Чем сколько как? бабочек, дочь. Дочка. Смотри. Угу. Они за стеклом. Грамотейка. Смотри, это зубр. Да. Ух ты, какой большой. Вот, смотри, зубр. Видишь, он пушистый. Вы руками. Не, руками не надо трогать, то бухнется, да. Пойдем дальше смотреть, что там есть. Пойдем. Тут еще вот комната есть. Смотри, олени дерутся. Здесь дочь, смотри. А, животные в естественной природе вроде как сделаны. Дерутся олени. Красиво как сделано. Давайте я вас фотографирую. Не лезь туда, вот так да, остановись. Вода. А это косуга, да? Это кавказский олень. Да, это кавказский олень. Чучело двух Олень. Это лесная кошка. Это все вот сделали чучу. Да, лесная Красота кошка. такая. Она вот тебя питает. Да, ой, какую Перепуганную. Мяу. Помнишь, мы ходили? Ага, видели. Видели ее, она такая прям рычит, фырчит. Это рысь. Рысь. Да. Рысь. Рысь. Рысь. Рысь. А я хочу. Рысь. Это выдра. Выдра вон стоит еще. Тут прям темно. Ой, одна стоит, а вторую не видно. Гадайся. Вы... Да. Ага. Вас не видно? Выдра. Выдра, да? Выдра. Какие хрюшки. Кабанчики какие красивые, как настоящие. Это все чучело, а там пойдем посмотрим на настоящих. Волки, Ой, какие мишки классные, да? А это куда И муха тибердинская. Они делают ау! Да, как они делают? Ау! Ау! Ой, не видно тут вообще. Тут ау! темно. Волки, да. Сейчас, дочь, мы же оттуда пришли. На снегу прям сделали их. Еще кто здесь? Улар. Улар. Улар. Улар. Прикольная птичка. Классные такие. Что, пойдем? А Иди сюда. Там у нас следующий зал, да? Вот Оля, с, с хорьком папа, или с мышкой, или с чем-то сделали. Да, папа, вот Да, сова. А вон, смотри, мышку поймала. <laughs> Не мышку, а хорька. да? Это вот у нас наподобие такие так, сидят же на Зеленом вот острове, да? Птички. Какая красота! Это Абудаи. А это... Какие красотки. А это кто? Тетерев, смотри, какой красивый. Я тебя поднял, чтобы тебе Идем. А? видно было. А Туда нельзя ходить, видишь? Перебирать. За веревочку не надо ходить, да? Видишь, там... горные, видишь, туры. Видишь, как он бегает. Посмотри. Дочь, туда не ходи. По горам Нельзя скачет, туда. прыгает. Что здесь? А, это разнотравье, да. Наши горы называют альпийскими горами. Растительность разных пусть. Пойдем в следующий зал, да? Идем в следующий зал? Вот, птичка. Да, нахуплилась. Ну иди кабанчику стань рядом. Ну да, Марик, уже иди кабанчику стань. Иди сюда, смотри, белочка. Не подойди вниз. Подойди, короче, к мозжечке. Потому что ты боишься их? Ты их боишься? Не бойся. Конечно, не учишь, что там. Подойди, видать, я Белки, белки, белки. Где белки? Где белки? Белки. Пошли показывай белки, давай. Где белки? Белки, белки. Белки, белки, белки, белки. Посмотрите, ворон. Белочки какие. Ворон. Ворон, да, вот это действительно ворон. А то, что у нас летает, это так, мелочь а. всякая. Да. Это действительно прям ворон такой. А. Прям серьезно. Нельзя туда. Нельзя. Камил, нельзя. Веревку не трогай. Ворона. Ворон. Ворон. Ворон, да? Ворон это вот. Вот я же говорил бабушке, что это синица, она не верит. Ой, красотки. Смотри, какие птички. Брюнышки. Какие породы деревьев растут. Рыбка. чучело Форелька. Форелька вот здесь в этих как раз в реках и обитает форелечка. Красотка. А здесь кто у нас? Здесь кабанчик. Вот кабанчик здесь какой. Привет, кабанчик. Там дальше зверей смотреть, да? Где там зверьки? Корм для зверей, да. Можно купить вот морковку, капусту. А сказали хлебом не кормить, а здесь хлеб лежит. Странно. Пойдем. Угу. Пошли. Пойдем. Пойдем. Пойдем.